gondabe binundi mekanga nanga bafuna bawadde amawule galumbi agasembayo njagala muwadde nkunyinja jaga wakanye njagala muwadde nkunyinja akole posta agambe nti wayi noman alimba nabawadde amawulire agasembayo si kiddamu nabawadde amawulire agas ne bona ogenda ku cbs ne bona ogenda bateja ogenda gajja gego genkuwadde omala budde mwebereremu mulwawo okwebereramu muli bebafu nnyo muli bebafu ensi ebalaba muli bebafu ne mujja kuzuukuka wande nkimanyi ntunagenda okukere esaawa abiri munye ezinayitawo ngaobongo muli bebafu nnyo mwebereremu nze mbawo amawulire agasembayo goba olirabanga olenako nga ngamba nti kyagulanyi yagudde ku akisidenti olanga ndi gundi sibimanyi bulijjo soogera bitankwatako nze siranga lumbuye nti yafudde nga sina kyemmanyi nze nkubuulira kati wabula nkunyonyodde nti omusajja okulwokuna ajja kudda sijendaga sijendesezetereza vidiyo ntereere ekinkomezaawo ki kino bannayuganda njagala obbasomesa mwena mutegeere lunguye mufunze nkiddamu ze nakyogedde gwe leeta looyawo gwe wasindika ettaka muwadanku nnyingi genda oleete wameeri bajje bawakanye byenjogera baleke okugamba nti tugenze makomera tugenda tunoonya okukwekubisa bifaananyi nze numanisi yamazi nkubiddwa amasimu abetuga betuze abakabye bakabye sikiruma mulumbuye mufu ekyo nkiddamu mukinoonyerezeeko bwe munakizuula nga mulamu mujaba mweberedemu awotuveewo nkubiddwa amasimu abetuga betuze olwa laivu yange gye nsoose abakabye bakabye abeekumyeko omuliro beekumyeko omuliro olw'ennaku n'obwagazi bwa fred lumbye kajubi kati njagala mumpulirize sente ze mwakuŋŋaanya eno laivu njagala ekwata omuliro buli muntu ayige akazannyo akokuwamba lumbuye akazannyo akokubuza lumbuye akazannyo akokuvuga kanso wama eri omuzza eno mukola ki akazannyo ke muliko mwenna kalitake kalitake mu bannayuganda nja kujja maze okweyambula nga ndi bwerere mbatulyenze nvaako bubi nze nina bwino yenna mu ngalo wano omuzannyo gw'okutta lumbuye guli mu bantu abamumanyi tula wansi ku buli ebibadde tomanyi mala bamuzunga mugenda mu komentinga eno mukola wemuti mwe museveni abafugidde wano wewati abadde abalabira wano bwatatawanaba mbuse basirikale bamu information museveni abalabira wano mwe bannayuganda mwe museveni abalabira wano bomba pusi smyatarase uliriza e, diru yonna yatuuka okulaba nga lumbu yafuluma ettake okuyingira uganda nomutta nomukuba mutokyalinga diru eri ttake gye babavugira akabadiya konna nkalina mu ngalo wano kambabuli ekintu nze bawoninga mwenna muleke kwekubajje muve ku musajja ayitibwawo nalebo zaake ngenda bawe emboozi mugende empola nnyo that man is a superstar i don't care about you zinabise lumbu yekyawedde wuliza kyenkugamba wuliza kyenkugamba omuntu yakuŋŋanya ssente bamuyita ayine byona abeera mu amerika kino nkiddamu omuntu yakuŋŋanya ssente zammwe bamuyita ayine byona coordinator ali mu amerika honarebo zaake ayina ensonga ze from kampala saagala byatuukiriza ano gavumenti kubiyingiramu honalebo zaake francis gwe mugamba nti kitaawe mutemu banyampi abawerumbuye mugende mpola bannayuganda muve kubona bakadamu abagwire obugwizi nga omuwalabu yamusiwuletako my friend goslow mwonoona ekintu mukwate mpola honalebo zaake ali mu woteeri kuno okufa kwalumbuye kwe tuliko honalebo zaake ali mu woteeri onalebo zaake tasinkanangako wa meeri oba ono omulenzi omuto yani waliwo ensonga mugende empola bwe munyiiza nja kubyatula wano buli omu yeetuge tambuza vidiyo wulira sente zammwe ziyingira emitwalo kati kumi eja dola ebyo byonna mbiina wano mugende empola my friend am not scared of anybody zonna nzimanyi n'omuwendo nzibala wano kati ziina ziyingira emitwalo kumi eja dola mwezigenda okutebereza teziri wa zake mwe babomba youth ziri wa coordinator wa famanyi banga aine byona sente echi etaka akazanya kali etake ke kagamba zako kuva yakolera ivu nga bamusonza sente ate ne ekigambo nti encha nze nina bwino yena encha ngenda kulaba lumbuye ebimala bifuna nze mala byasesinga mpuliriza vidiyo netambule bulungi tambuza vidiyo enca ngenda kulaba kulumbuye yali pressure yamuteekebwako nga bamaze omukonfaminga nti senga tufuna emitwalo musanvu mu lukumi egya dola kakati nomunkwate bulungi lumbuye yalajananga lumbuye yalajananga n'abagamba na bera kumulamwa nabaga muri divert bana bali wano banyampi eno enyale muyebazanyira ko nomanya bikalumbu yebazanyira ko limufu bamutochalinga nafa nafa mulinze echi sio na bana mudoza ndi mulalunze byenjogera tugere maso kaso wa meri bamuzunziza makomera yekubisewe bifana nadeno nakube bifananye nkunyinji nadeno nakube bifananye bali ne pato nina movie nonga bwetambula byonna mbiina ekitali mu nsi yonna from a foreign land nogenda ngaotambula amakomera otambula na case number poliisi yekubulya kikyekola nenoya collection service omusibo oyo waali nekutuusaawo ekyo kiwedde teweetaga genda ngaotambula amakomera even if it is to identify the can parade all prisoners in all prison centers they call them they recall who's from uganda me what is your name Who's from Uganda? Who? Me? What is your name? When were you arrested? What is your case? Who brought you here? From which police station? From which court? Name Paplaze Koti Ziberayo, my prison warders. Ziberayo, your commissioner of prison here. Over Ziberayo, Buriwam Ziberao. No man to Neguda Mokomera. Baba Kutuala Mokomera. Natabaku Jestalin Ze. Nabaku Teka Mokomere Rimu. Era. Bajaneva Paradinga Basile. ne bagamba gwani nga gwe togenzeeyo gwe omugwira avudde mu nsi endala ogenda okunoonya omusibe mu makomera bane people lets be clear nze mbasomesa teri a foreign citizen agenda agenda kobere nga oliroya waawa ogenda oyingire mu kkomera nga ogenda otambula wabula waliwo akazannyo akatambuza wameeri ne mukulu waffe muwada ababatambuza ababazze eno ababazze eri nze nina bwino mpola mpola mugende mpola eyo mbatuvuddeo kikyagera mumaaso bapaledi ngaabasibe buli komera nga bagala okumanya which country do you come from which country which case what debt were arrested from which location by which police officer police station kikwe bakusoosa what is your date of birth what is your id number your passport number ne bakulegestalinga polisi ezo ensi zemulaba take si eh, teba Sudan teba Angola si Zimbabwe ne aba mukidnappinga omuntu alomusibe byempaka final pressure iliwo senga government attack yavuddeyo da mugende empola lumbuye ali Uganda iliange bimaze tugena maso honalebo zake gomulangira nti kitawe mutemu gwe mugamba kitawe simbe bichi bichi muliye mugamba zake mukubazake mumuzake mirembe mbalaba je muli mwenda baba divertinze baba limba mukube political party ya mwenupu mujimalewo mujisanyewo mwekube mbagambe zakeze champion waliwe ensonga lwaki tanna basinka nanze nina bwino Wadolwa chen songa zake. takiriza kuva mu hoteri genda kusisinkana abantu abo mbabolidde mwetereze oyo omwana mugezi talya mazi tayagala kulya nguzi tayagala kukola ki waliwo ensonga lwaki zaake tayagala kutambula mu luguudo oba kubaako waalaga bwati waliwo ensonga lwaki zaake ali watudde weyatadde omutwe weyeebase nange tanabakukwata simu yange nze nina bwino bwolaba nkoze live bbiri omanya nomani alina ekimusumbwa kwekiri ekinsumbwa naye mukubeewonya awantu awo mugenda kumanya byonna ebisigadde nomuziika mujja muziikako mukubeewonya awantu awo mutegeddewo sibiddamu kubanya awantu awo yongeramu amaanyi mbono manya bika lumbi yenze bika lumbi yo wange ngane passport ye njina ko copy eh ngagalo jirin wali ngajina ko copy eh ngane mukazi we manyi wali ngana kayumba kele azimba manyi we kali ne we katuse manyi wo kati go ngambe muze kuwe owange <laughs> muli basirunyo bombokela mugene munonya mulambo ogumwangu kuba wonyawo Bono manya bikalumbu yenfunemu oti muri balalu. Samwe ndo gwechiro nusifa nga bikalumbu yepenga nga bikalumbu ye era banyampi bali manen nusifa muya munyampi. Ne nusifa munyampi abikalumbu ye. Mutandise kwegumya bakugamba senga wa food. Tekisoboka banange, tekisoboka era kamba yigiriza akantu kano. Bobo yagala kuyigiriza munno okuvuga egali. gali. bwagitulako waggulu osindika oza mumaaso kitegeeza omwagaliza bwegikwata oti oba tuyagala agende mumaaso kati ategedde kubiira mukama mu ngalo sindika egaali mweyita baganda tuli baganda fe abaganda abanyalanda batuwamba batuwamba mwe mwewamba obwongo obunafu naye era ngenda mbiraba kati asatulialize mbiraba kati hmm. temujja muziika omulambo guli mu safe house mudimandinga lumbuye uganda minisita oyo wa foreign affairs abawe omulambo gwalumbuye sawa yafudde nga musanvu munana ogwekirawo saawa ezit mbu yebaluwa gye mbasomedde kubawonyaawo kubawonyaawo nebino ebipapa alyaku zake zake zake leta omulambo gwazake zake olimunyambi eyo enialemu yebakuba opozisioni yammwe kati babatadde puresha mukube zake kubanga zake tayagala museveni kubanga zake tatya museveni bali ku facebook mwenebiwuta mugenda muwutala zake leta omulambo zake watugamba ogenda kulaba ku lumbu yenca zake yalinzibajjemu atya sente ezamangu okuleka ngaafuna looya muli biralu ebyo byonna mmaze obyanalaizinga mbirabye nze mbifunye mbikuŋŋanyiza sene za mwaine byona yazina sizake aine byona coordinator wa mwelie mu America elisitake ya ina sente bimba muzagala na yemba garment zake aine songa za zili bweziti mugende mpola mukuba strong man wa mukuba second second in command ya chagulanyi second in command mumukuba ndekera wamawe bale nyo chiko kubuza chintu echo nga sabika goro goro batenga nali manyinti afude nga sabika nabagamba a ah, sija kumubika simanyi ebya goro basibimanyi kamaloko ege okwetegereza okay, kana kana katabani kange kaka moyo kwa gwanga kekangamba no mani bitufu nembagamba amulimba namwe ndi bitufu sibika chesimanyi chesimanyi sichogera nze no mani mbagambe mugende munonyo mulambo kwa lumbuye mugudimani ge bagutuwe tukutwale wa mzee tukuzike echo nze ntogera nchidda kati zaake bamwambaza kadeeya muve okuwoza mbu zaake zaake tuwa omulambo gwa mbabuulidde muve ku kintu ekiyitibwa muna uganda nga ega olulimi oluganda lwotegeera bajja baapudeti nga nga live evaako mu dakiika kumi mukuba sekendi ni komandi zake mbalabye muli eyo musiriwadde zake tuwa omulambo zake tuwa omulambo agubawe ettaka ejeguli ettaka ejeguli muli kumpi gusaba bobi bobi tuwa omulambo gwe mukulembeze tuwa omulambo bobi agusuza wali magere wasula fe abamanyi tubabuulidde nti omusajja minister of foreign affairs matuufu agenyini nyini yali mutuufu yaleeta lumbuye n'amutuusa mu uganda ago ge mazima teyalimba ekyo nkiddamu wabula olw'okwekengera nti batera okulimbalimba ennyo nokosa propaganda twasalawo tunoonyereze okunoonyereza okutuufu kuli nti oyo omusajja minisita yagaana okuddamu okulipootinga nga lumbuye amaze okutuuka neamutwala muto kya chambers kyovulaba bagamba nze simanyi mubuuze polisi kuba kimanyi enanga is a liar gwalabaga nti zaake mubbi oyo manya wa nrm buli gwagamba nti zaake mubbi omanya oyo wa buganda ayagala nnyo obuganda buli gwalabaga zaake mubbi ayagala nnyo obuganda emmengo buli gwolaba akugamba nti zaake munyampe oyo awanya profayiro ya buganda mukebere n'ebifaananyi kuliko kabaka mukebere ayinako ne katikkiro ku profayiro picture bomala ogende wansi yajuguleza kulaba ye mundu nga jeziri aziteekayo oba sekyo nga kuliko ekifaananyi eki feka account bamanyina okuteekako ebya bakazi noza mukazi bakulimba bakuba second in command bakuba second in command kuba tatya museveni bamukuba bamunafuye bina uganda bigamenti zake yalidesendeza bana uganda sendeza mwaine byona yaziina tambuza video aine byona yaina sende za mwesi zake ono bamutekayo nga public figure okusobola abantu mukiririzamo kunonya ki sente naisawo mulamwa nga nero yatandaba mulabako ago mazima wabula yaina okugumya banna uganda banonye sente zaali zeetagisibwa mu bwangu emitwalo musanvu mu lukumi tambuza video kubawonyaawo kyenva mbagamba nti ekintu ekimu kiyingire naye ngaokiyingira omanyi kiri mubakomando kiyingire ngaomanyi kiri mubakomando kiyingire ngaomanyi nti omalako nze sina gwenyigira liiso sina gwentya tata wa lumbuye genda obanje lumbuye genda obanje lumbuye omulambo gwe bonolooza munoma nayogera ku facebook bantu kulaba munange nenkya ojja kulinda nenkya tojja muzi simumuloza nsaaga mumusinga okwagala lumbuye nze abadde abagumya nembagamba oyo minisita abalimba lumbuye alitake nembagamba kino nenfuna kino nensonga sebase nze nze njano okubika lumbuye muli balalu temwina bwongo nze omuntu kwabuuza ngendera ivu leero nenda eyokulwokuna kanjikole leero kuba kulwokuna nina gyendaga natandise jimu nakoze bwe nti kati njiminga jonabadde ne emusirichi jonabadde bwe nti bazze wano luli nabadde na, kati nze mubika muli balalu omuntu owange enfanfe nga ba mp balema okulanga mumange nayimiriza vidiyo namba nalanga nti mama noman yafudde natekawo n'okusaba okweddakiikemu enamba nze mubika muli balalu eh? nze mbika lumbuyo wange eyakabira mange eyangumya nampisa mu wiiki bbiri ng'asiba nkubira amasimu alabo banaliddo bananywedde muli balalu mwetune enyuma muyinza okuba nga mupamye muli balalu nabagambye message nagifunye nembagamba nti lumbu yalinga yaloseza segirinya kubanga segirinya mba nebasaba mweka akuba amasimu nengamba segirinya abadde ki nagamba comrade omanyi nti lumbu yandibanga yafa eh, namugaa comrade nawe lumbu yejali ah, comrade lumbu yetujja mufuna nemugumya olina nga manusifa nusifa akoze laivu agamba lumbu yemufune mbagamba nusifa muveeko mwanyinaze ah, alabika naye bambi atiddemu mumuveeko penge penge penge akoze laivu lumbi nebagamba nemule penge mumuleke banemundeke munamwe nebase nange mmaze kufuna meseji nenjibasomera anti munange sikola musefe awo simanyi mulambo gyeguli senga manyo senga na babuli dedda oli akubulira ekintu n'omudauti nga nalemu nagamba odauti nze sebo weebereremu kubawonya awantu awo tobuuza nomani kubawonyo awantu awo tambuza vidiyo tokyerabira tambuza vidiyo ebintu bikulu nnyo yongeramu amaanyi bikulu nnyo tambuza vidiyo hmm. nyondo likyalagambe lumbuyeza live and still intake olabye kakati akikugamba ate nga wameri akugambye tubuliddwa buli wamu nze nkuwa faino wadi yalumbuye nze nsembayo nze nkugambe kanso wameri akoleyo posti emunga ewakanya byenjogera njagala mwada nyingi <coughs> nku nyingi akoleyo posti emu nti aa ah, ah, <coughs> lumbuye bamutulaze njagala zaka akoleyo posti emu nti owaayina edda noma nirindako tumulabye ewa tekigenda kubeerayo paka nga mubanjiza minisita bamuyitani oyo sime minist of foreign affairs yani okwere okworokiri akworokiri okweke oyo mumubanje lumbuye mulambo gwe tuguziike wakitaawe ebya pato simanyi tombuuza pato ndabayambuuza pato tombuuza pato mbagambe muve kuonalebo zaake mwekubajje mutandisa okwekubajje mweddiza muti mwekubajje muve ku zaake muterere mulayini va kuwona lebo zaake mumwesonyiwe zaake mumuveeko simuinako buzibu yalanga mamange ngafudde bati yamanya ba sira muntu gwe ninako buzibu munsi buli omunja muoleza nga mfunye concrete information baba kubisa zake mu muje mu kintu muli balalu nze manyi lwaki zaka gani de watu dao mujabbi manya mugamba kasajja kaga no tubulira ku facebook mugenda kumanya enchaa zake nga linnya kutaka lya buganda ababuulire nga talina gwatya nze ŋŋanye babuulira kubanga sinze pyala wa zaake nze manyi lwaki zaake asirikidde waali mugende empola naye mbagambe ti ekisaawe kyebazanyiramu kiri ttake era abakizanyiramu be bakazanyiikirizi mugule keesi bajja batera mulumbu yemugulire kesi ennungi oba nupu yagigula egigule sente gye ziri ku nupu za kibiina bagule kesi mugibikeko bendera mugitwale ku paliament mugiteekewo bajja baalumbuye nga tebalina bekaza na bwekaza bajjamubawa era within 24 hours bagenda bamubawadde kuba tebategede nategede nti yafudde tocha yamususeeko tambuza vidiyo kubanya wantu awo funo mulambo zenfuna muchi mukubika lumbuye lumbuye wange mbolo kwa namba tatonye za ziga lumbuye tanafa muli balalu genka gen, genka genaka gena bakumange mugamanyi kati njali na maziga maso nine nako kumutima maziga gagwayo wali singa mama teli singa mama teri kisinga maama ekisaawa ekyo mujja kkimanya mujja kkimanya bani abazannya bakibaddemu saagala kwogera mannya g'abantu buli omukyagulanya gamba tumwetaaga siina gwe mmanyi mundeke nze mbagende ekisaawe mubaddemu bapuleeya era ngaomupiira tebaguta ng'olabazaake ngaomupiira baguzanya baguzeeri ngolaba nkunyinji ngompira basamba ngolaba muwada ngompira bazeri amene ameri ngompira bazeno omupira nenga baguzanya fena tulaba lwakubanga tewali abaddamanyi gyateeba baguzanyidde wali mu senta ne bali golo nga tebagiraba ne bazanyiraawo okawoka paka badifenda lwaffe ne bakooye ne bagweri ne batuula wansi ba defender bafe bakoye ne batandika kwekubisa bifananyi omuzanyi ogulyawo totawana na simekansameeri sime zaake simanyani simembuwadanku sime nyingi twelumbuye nedda mbagambye omufu ali uganda bakyanoonya engeri gyomubawaamu senga mubanga mutegedde ekituufu bajja mubawaamu mu demanding oliyemu amanyi omulambo gye guli kyovalaba adduka mu midiya era yabagamba omusajja tumuleeta temuddangamu kumulaba kakati benyini abasajja bakozesa omusajja benyini bakozesa bakugambye nti oliemu wasrit theman died tocha the man died tocha just because i'm not around i cannot give you more information but wait for me thursday i'll come back and i'll give you the details mbagambye kakati munjigiriza kuvuga gaali nze njagala kuvuga nga nzira maaso temunsika nja kugwa wano waliwo ku biganda eggaali njivuga njitwala abalumbuye mutwale omulambo mugende abalumbuye mutegeeze muzeeyi mumugambe nze njogera mumulage ne vidiyo yange nze njogedde mugenti mukwano gwa lumbuye enfanfe abise lumbuye nze mbyogera mukwano gw'enfanfe alina ne passport kopi ye amanyi nenyumba ye gyabadde azimbira mukazi we amanyi ne mukazi we emyaka gyayina manyi ne sente zewasavinga manyi nekika sesimu kyakwata ne wesimu gyeyagijja manyi n'olunaku lwetandikugenda mu jimu ngaalina mala kuntegeeza ngenda mu jimu boyi kantekeko ku mubiri katono wano nemuga boyi wange ogenze mu jimu tijajja mugongo gubadde gunzita ndi mugonvu gonvu njakuteka mukumanyi kubawonya awantu awo kubawonya awantu awo programu nyingi mugenda ziseraba gwe mala wano mugenda genda ko wa mugenda genda ko kuchoto buli mayi na analysis ye buli mayi na ye nzeba wadde final word wadi kubanye ekintu ekyo teka yo mulambo gwa lumbu yetemba ebifananyi bye babawo mulambo tukuziko musajja wafu amule mirembe ebyange mbimazi nga mmaliriza mbakuutira honarable zaake you give him credit nga mumulabyeko muve ku zaake muve ku mwana oyo muto muli balalu mwedaivati nga mukuba ekibiina kyammwe mukisaanyaawo empagi gye muyina eŋumu mugikuba eyo muveeyo temudda nayo era wembasangira mwinanja bavumaavuma mbaliise n'ebitooke byemutalyangako muve ku zaake bamuwadda sime muwadda nkunye mubaveeko apdate zaabwe muzikowe muddeeyo ewa minisita atuwa omulambo omusajja mufunkiddamu nga tukabire wamu ngenda kukola live tumusabire esaala fenna ne bwe ziraba paka ku makya wifi nina ngisasula buli mwezi tujja kubeerawo mbabulidde muve kuzaake Saketuwa mulambo muliba siru. Hata kansu wa meri, wabaga ndi kansu wa meri ya zimba kechisawe take. Ya keze mbisawe ya wa ntutamanyi, ya manjila binebili mwa mazi take Uganda. Eri waliye bisawe vikalu. Bwa manjila kusambila mazi chino, kwa tege dente gira. Ya genze mchisawe chikalu echini echini mwa matala, ya manjila kusambila kutadova. Eri jebaza njide, waliye chisawe. Mungende mpola, njaba sura mbomu ujajite gira. bano bameeri bawamuzibe muwadanku nyingi bamanyira kusambira katooke eri mu bisaawe byekatooke byamazzi bagenze mu bisaawe ebinyirira tebasobola kusambirayo basanzeyo abaana nga tebamanyi kuteeba mu ggoolo bakwetooza bwetuwe paka kamunguluze bakkwata nze nina ebbalu nina bwino sebetuwe sente zakawakuŋŋanyiza emitwalo musanvu semitwalo kumi ejya dola muli balalu ziri waine byona oba yayina byona coordinator yazirina naye osagala gendayo kubanga oyo coordinator wa NUP naye muŋŋende empola ziri eri tambuza vidiyo ebintu bino bikulu webereremu tambuza vidiyo olina kyagala okumbuuza nkuddemu tonnabakukkiriza kiringa okukubikira kitawo nti afudde oba nnyoko tokkiriza roga bannange maama nze nfudde nedda nedda tannaaba nedda nedda naawe olimba we mutyo naye ngaogenda kgenda oziike ngamaliriza vidiyo kubawonya abantu abo nga video tenagwa tambuza video eno nga video eno ewedde tambuza ensonga eno nkulu nnyo tambuza ensonga eno nkulu nnyo yongeramu okugitambuza genda obanje olyemu omulambo gwalumbuye tulina ekeesi gyeziri ekamuca wali ku nuupu ziliko nebendera ya uganda neya nupu kweri tujja muzika mubitiwa batuwevu tuba kulwawo kumanya temwali muziseeko twategedde oliemu yava mu media nga ategedde lumbu bagenda muteeka ku tocha tocha ya musse teba musse ndiba bamufumisa ebiso tocha oba amukubye bikonde oba bikize ge tocha oba erike ebiso simanyi tocha tambuza video kubanya abantu awo kubanya abantu awo kubanye awantu awo kubanye awantu awo tambuza vidiyo ebyange mbimaze omulamirembe fred lumbi katibi ebbaluwa z'abalooya bammwe temusowuliza bya noman looya akugamba emmotoka eyakwata lumbu yeese private car not a government car emotoka yakwata lumbuye basajja ba private ne polisi tebamanyi era nakugamba tyingtoestablish senga akugambe singa abanga ali mukkomera ebyange mujja bikkiriza nga bukedde ebyange mujja bikkiriza nga bukedde nze nomanikana ndi musajja mugezi ndabayo yona gye munsiza nze mbawulya buwulizi buli omwayogere buli omu mugezi mu nsi tebambage nti buli opiniyoni y'omuntu njagala nnyo egunya bannayuganda ekola ki waliwo abuuza nti take terina kamera kyembuuza lumbuye wasula waliwo kamera okutandikira lumbuye wasula paka take gyekoma wajjudde kamera take si uganda take si lusutu si swaziland olaba ne swaziland waliyo kamera olaba ne mozambique waliyo kamera kuŋamba otya mutake bwe eyawamba lumbuye kitegeeza mbutake osobogera nowambamu omukazi nomutwala oba nowambamu omwana omuto n'omubba Ndege Bani abati chiri ku computer yange banange. Computer zange zona zivako zilinge zigenze mu virus. Iliye vudde ko nene vako. Ndegeya. madwas media alo wandita gyebaleko rasika tata nawe gyebale mukamawange njagala bannayuganda abali omuwaali asooka awuliriza ensonga zino mm. ennaku nga bbiri satu emabega olina ebbaluwa gyeyasoma eyalimu information eraga nti bagenda okukwata lumbuye nga gavumenti alina information gyeyali afunye ngaera waliwo ebizibu bannayuganda bwe tulina eh? nga waliwo intention ezokumutereka tebamemolayizinga tebalina kyebawulya kyova nze mbalese boogere okitegeere kati bano abantu tulina abantu tulina patizi za mirundi esatu eh, ezitubuzaabuza mm. hmm? tulina gavumenti ebbiri eya taki neya uganda mm. good waliwo etteeka litakkiriza kukulwanyisaganya basibe mm. kuba lulyo siteriri Mm. naye waliwo posibuli okuba nti gavumenti ya uganda asaba gavumenti ya take mumukwate mumusigaze temumuleka waabeera mwagala sente mumeka nga mm. gavumenti esobola osasula sente zonna kuba emyaka esatu gavumenti gyeronyereza lumbuye emusipendingiddeko sente nyingi kati essaawa zino ne gavumenti ya take wemugaa twagala emitwalo abiri egya doola bas gavumenti egiwaayo mm. emuterege oba okitegeera nina feeling nze nga nze eno this is my opinion nti lumbuye gyali mulamu mm -hmm Mm. netuabantu basatu tulina pati zisatu ezitubuzaabuza ye pati ye gavumenti ya uganda gavumenti ya turkey mm. waliwo ne posbit nabanno abantu abaliyo abagenze nga baligo tiimu mm. nga nabo balina kye bamanyi mm. mbuuza lwaki bwogoberera posti ze bazze bawandiika mm. posti zawandiika uh, onalebo zaake onalebo muwada nku nyingi bekuba bali wali balwana bekuba bekubaako ne live ya pato banauganda banaekuba yesanyaoa buli statement banange tugobere buli statement ejja buli statement ejja tugireflectinge nemabega ebibadde ebyetuzze tugobe okuva lwakwata lumbuye eh. okitegeera zino ziri paty zisatu ezitubuzabuza wala posibility okubanga abantu bano nga ne legal tiamu yaffe nayo kenyini erina kyemanyi nina ekibuuzo nga nze saasoma mm. eh? lawyer asaba atya ssente nga tannalaba ku kirayanti we nammwe ne mukkiriza lawyeriza eh? ezo ense e, zakulankulana hmm. singa lumbu yabadde ngaali mumikono gya gavumenti wadde nga ddala kituufu gavumenti yauganda yamuteekako mukukwata yaze right bakubuuza oyina looya ekyokubiri kumbuye bamubuuza oyinawo wano mugandawo twagala mula balo information gyetwagala oyinawo omuntu yenna gwomanyi ekyokubiri balooyabo nga bazze gavumenti eh, ebeera so afraid okulaba ekigambo ekiyitibwa looya kakati tukirize nti onarebo zake onarebo mukunyingi onarebo muwada balina kyebamanyi naye tebagala kijja bekuba bokaloboka mu posti zebakola tuddeyo ku laivu ya mwami zaake gye yakola ku lwomukaga balwali lwamukaga balwalira sande eh, bannayuganda tuddemu eh, kurefulectinga ku buli ekibeerawo laivu ya pato gye yakoze ekiro kyajjo eh, yamusanyizaawo genda osome nsome ebadde nzizano nakajja ku live yo nsose kusoma posti ya, ya, ya honorable muwada nensoma posti ya zake then nemmanya nti noman kwali ku live kwekunoonya nenzija ngomaze okureflectinga byonna byona naye kati kye kyetulina okukola nga bannayuganda jo nabadde ku live yo era nawulidde nnyo ennyiika ebigambo ebwayogedde abantu abali mu diaspora bakolera ku ssaawa ne bavaawo ne beekalakaasa mm -hmm. bekalakasira omunauganda ali waka atalina ki ali free kuba hmm. bamusibidde waka takola naye tasobola kuvayo okwerwanirira leero ku kintu ekibadde ekamwoja sg agambye tulina kubanja oliemwokero wuye nze information gyenzijje mu gundi yonna yonna kuba yayogera nti bamulina kati abali e uganda lwaki yange bwenzembagambye ntya abali e uganda tulina kubanja oli emwokero lumbu yaluwa kuba yatugamba amulina tuve ku byenanga byeyayogera oyo tuze tumanyidde ebbanga ddene byayogera tudde ku oli emwokero eyasookera ddala okuva nagamba bamulina awo webaba mamutuwa bino byonna byetubeera nga tuli ku online twekalakasa tukolaki tetukolaki tetulina kyetugenda kuzza nze nina firingi patizi ziri satu ezitubuzaabuza eya uganda nga gavumenti eyattaka enga gavumenti abo banene babiri eh. then neligo tiimu yaffe eriyo byebyebyankibadde nkuga nti eh, ziri patizi za mirundi esatu ezitubuzaabuza abanene ababiri gavumenti ya uganda ne gavumenti ya ttake nga baagala otuukiriza kiri eky'okumuditaininga for some time nti gavumenti ya taka esobola okukwataokutaba sente zonna gavumenti ya uganda neziwaayo nti mugiramu mukuuma wadde tetukkirizibwa mukugabana basibe oba okitegeera kati bana baligo tiimu abaliyo balubazaake baluba muwadda bonna bonna ne wameri era nalabye nga kansi wameri naye agenze neebuuziza nekyekirimu what is behind this twasooka kulaba muwadda alina engeri gyeyagenda gyetutategeera abamu okera ku makya jjo kine wa meri nayo naye ali mu ttake before nga wameri tanagenda batulaga nti waliyo international lawyers ba lawyers ba ttake bo nga bo babadde bakolaki mugamba hmm. musala mutya ssente nga temusibe tonalaba ku client kuli aba client oba olina okuba byolina omubuuzaako nga client wo ne lawyer mulina emboozi gye mulina otutuula mwogere ye mm. paka kati batulaze banonyeza facility yonna tekolaki tebalina we bamulaba ngaate bijjo batugamba gavumenti etugamba emulina bannayuganda tuddeyo tulabe live ebbaluwa emc eh, noman gye yasoma ennaku nga bbiri emabego eira kwosajjo ku lwokusatu oba ku lwokubiri eyalimu eh, nti gavumenti yalina pulani ekumukwata eh, emu detaining for some time nga temusse nga temudipoti tebamudipootinze bamuditaininge for sometime katife tulina kubanja ino ligo tiimu yaffe n'okubanja olye mwogero ne betunabanja gavumenti ya ttake tugibanje lumbuye tejja mutuwa kuba bano babiri la babiri ate bonna tubamanyi badikiteeta bonna bali banguzi bonna batemu basi bokitegeera gavumenti ya ttaki neya uganda ebyo tubaleke tusabe olyemwokero neligo tiimu yaffe neriyo tugibuze lawyer owolereza otakilayanti gotalabangako sooka oveeko awo nna akantu wano kendaba wano kempisamu amaaso njagala kusooka kuwabulamu kampabulemu katono wano omanyi ndi musimu sasitegeera news nenjagasooka kuwabulamu muganda nze zaaka obandaba nkimanyi abeera ndaba zaaka egenda kuwabulamu zaaka sooka ove kupositinga saagala opositinge muganda nkwebairidde va kuposita bannauganda bayinza tebakwinako obuzibu so tewewozaako basaagala nyo okostingizaak because saagala bwe contradictingi saagala saagala saagala opostinga nze nganze nimusajja ali very devent nimusomeri totopostinga kwegayiridde balubiri saagala opostinga baagala opositidde mukuluzaako enkwega yibwe kubanga its not by force sooka ove ku bintu byoka kansula mary apudatinge bwaba alina kyabakanya ku byenjogedde apudatinge no problem with that nkwegayiridde statement zon zisomye zonna nzirabye nzirabye na publication yo njira libange please go slow saagala opositinge kubanga sija kugendayo wa mto wangezayo Robert Poole rọ́bà ti kúrò pọ̀ rí. Silvia Senyon. Mkulu naman. Wani. Jeba alikoseu. Ah, na jeba alikoseu. kale nze mbadde nteesa bwenti bano abantu bakuwandiikidde ebbaluwa ne bagamba nti nno omuntu waffe baamusse wikiz oke kati nze ekirowoozo kyange kibuuza manya mbadde neebuuza oba nkubuuza olowooza baabadde tebaalabye nti n'amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu abantu babalaze amaanyi gaabwe mu kusonda ssente naye ne banawunsinga nti ne ssente kubulako omutwalo gumu mu lukumi oba mu kenda tewali zibulako naye nze nsuubira ababadde baagala kikubira mu ngeri eyo so that abantu bastopping o contributing naye kirungi esente zikoze eki zaweddeyo twacontributi nze esente ne ziggwayo kati ekyokubiri mbadde nsaba bannauganda neja twitter tuti street nga tugamba wenise kode kolubuye nebo otekayo obutesi kafaananyi bwoti nogamba nti rest in peace lumbuye wenid his body tugende ku taki tugende ku eh, minisita oyo eya kimanyi owabiki oyo eyalanga naye tumukube tugende ku embasa ya uganda naye tembuuza noman mm. abantu abawamba lumbuye bali private si wekiri katubwaba bali private nsimbira embasi eyo nga embasi tugisudde wala tudde eno taki tudde eno ne embasi ya uganda erimu akabuuzo banga mm. webanga bamutwala ali private kisoboka nti no bamutuusiza ku embasi ya uganda etaki ate embasa ya uganda etaki ekimanyiiko in and out eyo tetugijjaamu hmm. kati mbadde nsaba oba tukubeko neembasa ya taki eyo ku facebook eyo nabo tubagatte wamu kubanga tubadde ku taki nga tuli ku taki tuli ku purezidenti tuli ku eh, eh, m gundi galinga kampuni eh, naye ya taki eringa yamateekateeka naye nga tugikuba zembadde nteesa bwe nti nti nobanaye tugendeko embase naye ate nze kyenyinza okuŋŋamaliriza okimanyi nti no abantu bano basiru kubanga abantu ba embasi basiru bawandiika ekigambo nti no lumbuye bamukwata ng'agenze okufuna visa manye mm. okufuna visa si bwe kiri mm. kati bwe baba bamukwata ng'agenze visa nga bagenze ku visa nze mbadde ŋŋamba abaana b'ettaki mwewe yo mubereba refugee mugambe nti no bannange nze bwenagenda ku, ku embasa ya uganda bajja kunkwata bansibe kati mm. awo batuwadde ne advantage abatalina butuuze okugenda ku embasa okugenda nze ekirungi nina obutuuze naye naligenze senga mbadde sibuyina in this situation nze naligenze nange ku embasa neŋgamba nti no ndi political uh, uh, gundi mumpe obutuuze bwenaddayo e uganda bajja kunkwata naye eyo si ye point bannange tudde ku embasy ne embasy tetugirekerera embasy erimu omukono kubanga it's a private bamuwamba bamuwamba buwambi that, that mm. was a kidnap mm. omusajja mm. embasy oyo akulira embasy taki atuwa omuntu waffe ne minisita naye atuwa omuntu waffe nze bwente bwenteesa baana mugende ku twitter tutwitinge bannange twitter buli mwamanyi ah. bwagikozesa ah. kalejeje mukulu nomani kale neanza neanze obanga be rest in peace lumbuye kyanaku nnyo tulina tuli banyolwa nnyo tuweddemu amaanyi naye kijja kugwa kijja kugwa nomani kigenda kugwa mukama akuume ndabire omwana nakuwadde whatsapp yange kugundi ku youtube wagirabye mm. wataddeko comment ku youtube channel nenkuwa enamba ku youtube weri eh, kale nja gicekingaku nati nayisewo ngonkubye ka music eh, eh, ampiteyo <laughs> nensooka nenziramu ate engeri bwe nabadde nga okitegeeramwana ka music kalungi kali best nyo kale bye people power Awa Paula. kanti ajinga esimu yange tunaddamu munaku endala obanga bbiri obanga ssatu bawiiki wonna wenfuna ku mawuliri tunaddamu kale bere bulungi